だっていいことを嘘って吐いて戻れない地球だってやってこない奪ったように奪われて今日だって叶わない思ったように騙せない腐っている僕には腐ったものがわからないおいでここ だけいいんだよ英明で僕と分かったらもう一度笑ってくれるかな幻なんて知るんだよ嘘つきだって知るんだよねノーだっていう恥がギュテオってイエスを声に出す 後悔の静寂は我慢した方が正義なの今日だって構わない祈っておいてそれはない飾っていた調節がボケツをってやける様おいねどこまで僕は叱ってよ正直者が夢みたいなら しまうのは俺だって知るんだよ怖くって知るんだよねりないものら僕じゃない僕に出会ったよそれでも前に進んだの暗く暗しちゃう夜も 僕は戦った君には僕が見えるかな孤くなピエロが命令僕と分かってももう抱きしめなくていいんだよえいで令僕と分かったらもう一度笑ってくれるかな命令僕は誓ってよ正直者が夢みたいなえいで僕は叩いてよ最後まで甘えてしまうのは命令僕は暴いてよもう次を歩この世界から h e で ていいことを襲ってハイウェイ戻れない地球なんてやってこない奪ったように奪われて